hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में एफडी की एंट्री पास करना सीखेंगे ठीक है तो हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है मैं आपको दिखा भी देता हूं ये देख सकते हैं यहाँ पे लेजर्स में जाते हैं और State Bank of India Deoria के नाम से ये अकाउंट खोल रखा है मैंने ये देख लीजिए ठीक है और साथ ही साथ इसमें पांच लाख कैश भी रिसीव करा रखा है मैंने इसे एक्सेप्ट कराता हूँ बाहर आता हूँ अब देखिए इसमें हमें क्या करना है पांच लाख रुपए कैश हमें निवेश करना है ठीक है पांच लाख रुपए कैश स्टेट बैंक वाले लेंगे कैसे अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो कहेंगे सब पहले बैंक अकाउंट खोलिए ठीक है डायरेक्टली एफडी नहीं करेंगे सब वो सब ठीक है तो बैंक अकाउंट के माध्यम से उसमें पैसा जमा हो जाएगा उस माध्यम से वो कैश जो है एफडी हो जाएगा तो अभी हमारे पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसमें हमको पांच लाख रुपए रिसीव कराने हैं तो उसकी एंट्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बाउचर में जाएंगे F4 प्रेस करके कंट्रा में आ जाएंगे और यहां पर जिस खाते में पैसा इन होगा उसका नाम यहां पे आएगा तो यहां पर SBI में खाते में पैसा इन हो रहा है देखिए पांच लाख पहले से है और अब कैश हम डालेंगे पांच लाख रुपए और ठीक है तो यहां पर पांच लाख की एंट्री पास कर देता हूं तो ये हमने कर दिया ये पांच लाख रुपए कर दिया एंटरप्रेस करके और अब इसे एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है नोट कितना है वो देख लीजिए कैश दिया है ना तो यहां पे अगर मैं पचास नोट कर देता हूं तो एक लाख रुपए होगा कर देता हूं ये लाइक 2000 के ढाई सौ नोट है और अब एंटर प्रेस करता हूं ये कुल मिला के पांच लाख रुपए हो गए एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया ये पांच लाख रुपए रिसीव हो गए ठीक है तो यानी कि अब खाते में पांच लाख रुपए चले गए हैं अब आप आसानी के साथ बैंक को दे सकते हैं मतलब बैंक जो है ये प्रोसीजर फॉलो करेगा ठीक है पेमेंट में जाएंगे और यहीं पर ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर हो जाएगा यहां पर आएंगे एक मई को ही फिक्स करना है ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जा रहा है पैसा इसी में से निकलेगा तो ये State Bank of India Deoria देखिए दस लाख हो गया पांच लाख पहले था अब पांच लाख ये जो डाला गया है वो है ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर आपको सीधा सीधा एक लेजर क्रिएट करना है क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना एसबीआई के माध्यम से तो यहां पे एसबीआई डिपॉजिट इस नाम से एक लेजर बना देता हूं मैं एसबीआई डिपॉजिट के नाम से ठीक है ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है पहले से मौजूद है तो हम यहाँ पे एसबीआई डिपॉजिट वाला लेजर उठा लेंगे तो ये देखिए एसबीआई डिपॉजिट यहाँ पर अंडर डिपॉजिट ग्रुप में डाल करके इसे बनाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर पांच लाख रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे ठीक है तो ये देखिए ये ये पांच लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए गए ठीक है एसबीआई में ये हो गया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस किया तो इस तरीके से बैंक टू बैंक हम आसानी के साथ एफडी फिक्स डिपॉजिट की एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में ये बड़ा आसान है और यहां पर आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए इस तरीके से जैसा कि आपने देखा कि हम हमने कितनी आसानी से एंट्री पास कर दी तो देखिए एक डिपॉजिट नाम का ग्रुप होता है मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नाम के ग्रुप में कौन सी एंट्री पास की जाए लाइक म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते थे तो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में उसे डाल देते थे तो क्यों इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में डालते थे क्योंकि उसकी समय सीमा नहीं निर्धारित थी लेकिन अगर आप यही बात करें फिक्स डिपॉजिट की तो फिक्स होता है टाइम फिक्स होता है उसका ठीक है तो हालांकि पहले जरूरत पड़े तो पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइमिंग एक फाउंडेशन हो जाता है ना तो इस वजह से इसे डिपॉजिट के ग्रुप में डालेंगे आप ठीक है और इन्वेस्टमेंट वाला था तो म्यूचुअल फंड वाला था तो म्यूचुअल फंड का जो डिपॉजिट होगा उसे हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में डालेंगे तो दोनों में अंतर है ये बात याद रखिएगा इसीलिए वीडियो बनाया thank you for watching this video